Ni abang uh, memang macam ni daripada kecil ke? Presiden umur 17. Allah. Allah. Allah. Mak rempit ke? Allah. Saya baik. Ya saya di belakang. Saya melayang koma tu bulan. Patut kaki kau yang bela. Tapi okey cakap okey. Awak dengar okey ni dengan koma.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 Nah, di sini guys banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan daripada channel FS channel. Eh gimana ya guys ya nyebutnya ya. Jadi banyak pelajaran yang disampaikan, banyak pelajaran yang kita dapatkan ketika apa? Ketika ada seseorang ya kan yang kita lihat, yang kita tengok ya kan Nah kita ni kita macam sempurna tapi mereka lagi sempurna daripada kita. Ah ha, tentulah guys. Ya, sebab apa? Sebab mereka ni ya kan punya keistimewaan-keistimewaan. Nah di sini requestan yang terbaru daripada kawan-kawan sekalian tak percaya sebab jadi macam ni. Abang Ali ni masih semangat cari duit walau aku. Allahu Akbar ya. Kadang kita yang normal ya itu malas untuk bekerja. Kadang kita istilahnya kayak gimana ya tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua guys ya termasuk badan yang sehat kuat ya sempurna seperti itu terkadang orang yang istilahnya mempunyai kekurangan ataupun mempunyai apa ya keistimewaan tersendiri mereka itu lebih istilahnya lebih apa ya lebih giat daripada kita seperti itu ya guys ya Nah itu tanda bahwasannya uh, eh, mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka guys ya Allahu Akbar Dan semoga di video kali ini yang akan kita tengok bersama ini Mendapatkan banyak pelajaran dan juga pengajaran guys Jom kita tengok videonya guys bersama Dan seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk FS Channel ya Jom kita tengok videonya let's go Allahu Akbar Kenapa mengundur? Ah, saya depan tali. Tak boleh. Tak tengah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang abang setting untuk reverse ke? Bukan. Saya pegang bakul tangan sebelah. Macam mana nak hidupan tali? So, reverse. Boleh. Abang ni abang ni pegang bakul tak sini. Tak sini. Oh, oh. Tangan sebelah tak boleh. Tangan sebelah je. Oh. Tu dia tolak pakai oh, kaki reverse. Kena kena stroke dia apa saya mungkin. Ada kita lah kau mati-mati ah. Ada kita lah kau mati-mati ah. Okey, saya nak tahu abang jual apa ni bang? Kek bang, kek. apa ni sebenarnya? Kek ni ni kek orang Sherman. Coklat peanut, brownie cheesecake, mocha peanut kek. saja. Lajunya sebut. Okey, ni saya ni yang nama dia kan? Yes, Okey, saya sebut kan. Orange, orange almond. Almond. Saya. Berapa ringgit? 15. Yang ini Ini brownie cheesecake Cheese brownies Ya yeah, bang Fluffy cheesecake Saya Buatan Bumi Putra Islam tau mm. Ada highlight Oh 100% buatan Bumi Putra Islam uh, Yang wow. ini Coklat Oreo Saya Yang tu durian lagi best Mana durian? Ini so, durian Berapa ni? Berapa? Semua 15 uh, ah, Semua 15 uh. Yang ini Mocha Peanut Saya Dah lama abang kerja kerja uh, ni? Dah lepas bulan 3 tu Eh, ha, ya. Tuan lepas 3 Pusing merata Merata selagi dia jalan-jalan Okey satu ni berapa upah? RM4 ya, RM4 ni jual RM15 Saya Okey sehari bawa berapa banyak? Uh, eh, Kena lah berapa Nak pula Nak pula Nak pula macam mana bawa banyak, ni? Ni berapa ni? Tak adalah sebenarnya ni Umur dia ni orang nonsense Tak, kalau satu satu bekas ni berapa tu bekas? Dalam lima dan dua puluh, dua puluh, tiga puluh Abang asal mana sebenarnya? Sini, Melawati Melawati? Mak ayah semua ada lagi dah. Uh, ada. Ni abang uh, memang macam ni daripada kecil ke? Resident umur 17. Allah. Allah. Banyak. Mak rempit ke? Abang mak. Saya di belakang. <laughs> Abang saya di belakang. Saya baik yang duduk saya di belakang. Langgar masuk dalam gang? Saya langgar dulu tindu. Allah. Melayang. Allah. Saya baik. Saya ya di belakang. Saya melayang koma bulan. Patut kaki kuih yang bela. Oh ada bekas tu Lepas tu macam mana? Tidak Hidupan bukan lepas karena stroke ya guys ya Karena dia kena saraf Kupas sangat dari, berbagai aspek Tapi okey cakap okey Apa dia mungkin dihukum lah Allah, Allah. Sini Tepuk. Dia tebuk kan, ah? tebuk Pak dia tu besok kanan Dah kahwin? Belum on the way On the way? Tengah berdua hantaran Abang ada dapat bantuan apa-apa? Ah, dapat JKM JKM? Ni kerusi roda dia bagi? Ni, ini beli sendiri Beli sendiri? Dah berapa banyak kerusi roda apa pakai? <laughs> Ui, benar-benar tu. Oh. Ada berapa kat rumah lagi? Dua rumah itu pun rosak. Ni je tinggal yang okey. Tapi sebelum dah belas-belas beli. Berbelas-belas dah beli. Habis ini kalau bocor macam mana? Tak ada bocor ni time mati. Oh, time mati. Kalau kalau rosak tak niaga lah. Uh, rosak macam rosak. Sini ada farmasi. Nak grab pergi beli. Bos beli duit sini. Kena kerja juga. Kerja juga. Boleh lah saya nak belilah. Tapi kan? Ha? Abang <laughs> ni cakap tadi? Oh, tak tahulah. Janji, kau janji gampang tu eh? Ha, ha dia janji yang mana? Eh? Betul. Aduh. Dia mesti kata ni lima abang ni 5. Ha? <laughs> ya Allah. Okey bang. Salam salam salam. Jadi. Jadi. 10 oh, tak ah, guys. saya pilih saya punya dululah. Plastik tak ada plastik. Plastik. Plastik kena lain. <laughs> tak saya. Simpan dulu bang. Simpan dulu. Menyelamatkan alam sekitar. Menyelamatkan alam sekitar. Bagus. Wah, <laughs> okay. keren keren keren. Ni saya punya tau. Okay. Saya beli eh. Saya jual. Duitnya. Duitnya tak ada lagi. <laughs> Selalu sampai pukul apa jual? Uh, petang. Petang. Boleh saya nak rasa sini. Silakan. Silakan. Boleh eh? Cheese brownies. Okey, ngam okey. Okey. Wan tengok wan. Brownies. Wow. Oh, nice. Oi, sedap ni guys. So, minta maaf eh sebab tadi sudu tak ada apa. Saya terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, dari penampakan dia sedap dia ada guys. layer. Eh. Benar. Tapi dia ada layer. Allah. Sedap ah. Orang tak. Ah. Yang tengok video saya ni boleh support abang ni tau. Contact dia. Dan cerita siapa siapa nak boleh ni lah. Boleh Roger. Contact Nanti abang ni akan COD ya, eh, hantar. Ah, saya. Ha, tapi make sure atas atas 10 order. Atas 10 order lah. ah. ini saya. Sedap. Berbaloi-baloi. Lagi-lagi waktu-waktu wow. perayaan ke, nak hidang orang datang rumah ke, memang sesuai sangat. Oi. Memang sedap. Jadi <clears throat> dari tekstur aja dah tengok uh, kita tengok tu memang oh, sedap. Guys. Package membantu abang Ali terus. Produk uh. buatan Bumi Putra. Islam. Islam. Berapa 10? Ah, satu setengah. Satu lima je lima. kalau lima ke je lima. kalau orang beli banyak tak ada diskaun macam saya ni? Uh, diskaun. Start sini ni. <laughs> Alamak, diskaun. Saya lemah sikit bang. Ah. Tak ada lah, tak ada diskaun. Tak ada. Tak ada. Okay. Seratus setengah. Ni sini tangan abang. Abang, tak takut, abang. takut saya bang. Ha? Apa ni takut? Tak apa mesin tengah abang. Saya nak bagi nak bagi 100 setengah ni. Kita kena bagi dengan baik. Abang kena tutup mata. Ah, kenapa ni? <laughs> Jangan kata jap. Kata tak bismillah lah lah orang kita guys Masya Allah Jangan buka tau Okay abang buka Allah Ah ni dah Berapa ni bang? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 200 Syukur tak? Alhamdulillah masih bang Allah Masih terluang rugi ke untung? Masih terluang rugi ke untung? Rugi okay rugi. Untung. Untung untung. Allah. Ya Allah Allah. semua. Tak, tak apa. Saya ambil 10 je. Bukan. Buka, bukan ni nanti membazir. Yang 4. Benda makan pergi petang malam tengah malam bangun mau benda makan. Saya punya choice bagi Insau. 100 setengah tu jualan abang. Kan? Yang lain tu abang punya tau. Bilion tu abang punya tau ni jualan ni yang saya bagi tadi 700 daripada FS channel penonton-penonton kami yang selalu tengok video abang video-video kami dengan YSL Mafirah so saya doakan abang sentiasa dimurahkan rezeki amin dimurahkan rezeki ya Allah. sentiasa sehat amin sentiasa kuat amin. menjalani kehidupan harian amin Allah sentiasa ada dengan kita Okey, ingat tu okay? saya balik dulu moga maju jaya terus Hati-hati. Okey. Hati-hati bang eh. Hmm. Okey. Oh. Eh, ni tak. Okey. Allah. Nah ini guys buat teman-teman yang mau untuk menyumbang menyisihkan hartanya sedikit hartanya untuk FS Channel ya Maksudnya untuk ke Yayasan Magfiro juga untuk menyumbang orang-orang yang nanti akan dibantu seperti itu ya guys ya Ini ada Bank Islam ada 123 1304 guys Mari sama-sama menyumbang ya guys ya Allahu Akbar Oke okay guys, dari video tadi banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil terutama istilahnya dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yang apa namanya ya lengkap, komplit ya, tidak ada kekurangan sama sekali ini. Jangan istilahnya kalah dengan orang-orang yang oku seperti itu ya guys ya mereka masih semangat, mereka masih membahagiakan kita semua. Maksudnya apa? Dengan video ini saya melihat bahwasannya orang seperti itu aja masih bisa berjuang ya kan masih istilahnya mencari nafkah mencari rezeki seperti itu dan Allahu Akbar apa yang kita dapatkan ya meskipun kekurangan seperti itu tapi ada keistimewaannya apa keistimewaannya abang yang dua tadi adminnya itu selalu tertawa guys melihat reaksi daripada abang tadi abang Ali ini guys ya Nah itu merupakan sebuah sedekah yang sangat-sangat besar sekali yaitu membahagiakan orang lain. Allahu Akbar. Dan ini guys merupakan pelajaran yang sangat besar kepada kita yang normal ya, yang sehat walafiat tapi malas bekerja. Allahu Akbar kerja sedikit sudah mengeluh ya kan. Allahu Akbar apalagi dengan Abang Ali ini guys ya. Semangatnya yang sangat besar itu membuat kita malu terkadang. orang yang normal saja kadang mengeluh tapi beliau yang penuh dengan kekurangan tapi beliau masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tetap semangat dalam istilahnya mencari rezeki. Allahu akbar. Kita doakan semua semoga Abang Ali ya diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga admin-admin FS channel semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kebahagiaan fid din wa dunyal akhirah.